салому алайкум аз пичкои калхозобиётаве имрӯз нархнавои дарда терезаора тамошо мекунем имрӯз бистшаш сентябр марҳамат тамошо мекунем гарантиш 500 2900 сомон 2900 сомон размери чанд ба чанд 90 ба 25 90 ба 25 90 ба 25 2500 2000 чанд сомон 2900 сомон. 2900 сомон. 2900 сомон. И вообще боевой вида, да? О, гарип. Вообще шума улазасян ища, дай гарантию. Ага. Ёш чи? Ёш да, ишам дай Россия. 2400 сомон. 25 до 90, 86 до 25 мешава. 86 96. Любой размер аст. Ага. Дай Россия. 2400. 2400 сомон екан ёш чи ирам россия ирам россия 2350 сомон 2350 сомон 86 86га 205 екан размерлари ҳамаш маҳсулоти россия ё ҳамаш оҳани ҳамаш оҳан барои наружни беринда ишам дари расия 25090 икӯ бешка 90 екан 1900 1900 сомон екан россия россия 2590 2200 сомон икӯ бешка 90 екан 2200 сомон 1200 сомон бо арзон мешава арзон мешава кӯбо дарона тамошо мекунем нархои 13 ҳастаракан سه نمود همی سور داریم این یکم سور هست این دویم سور هست با سه یکم سور چیست هزار دوست پنجه سومون هزار دوست پنجه سومون این رزمیر چند با چند هست؟ یک سی با یک بیس با یک سی یک بیس با یک سی جالتوی دوب یکم سور تورتسکی ها؟ تورتسکی واسه این تاجیکی سوم 500 سومون 500 سومون یکم 580 сомон. 580 сомон. Иам 120. 120. И ҳамаш тайёр аст ду тарафа. Оҳан ва круг оҳан. Ина ҳастай винтур. Винтур. И ай куҷои? И прамой турецкий. Турецкий. Иам 120. 120. 130. Чанд сомон гуфтира? 900 сомон. 900 сомон. 900 сомон екан. Бири 20га, бири 30 размерлари. Турецкий. Хаста як бис да як бис, як бис да як. Як бис ба як. Як бис ба як. 600 сомон. 600 сомон. Ин турецкий. Ин ам турецкий. Ин як да як бис 600 портшка дор. Аха. 690 сомон. 690 сомон. Портшка дор. Як бис да як. Бири игрмага бирлар. Марҳамат. Ин хаста бо дарои классик барои баня барои душ ҳафтод дарага ҳаштод ҳаштод дарага тоҷикистон ай тоҷикистони қидам панҳсаду чил сомон и панҳсад чил сомон а бо аста дарои тахтагӣ дарои тахтагӣ чанд сум шуда панҳсаду даҳ сомон панҳсаду бист сомон панҳсаду бист сомон навад ба яги чанд навад ба яги навад навад ба яги ду навад ба ду 1 80 به 80 1 70 به 80 میرم میشید اگه چند میشه با تخته و تخته 490 سوم 490 سوم پول بولار اکن تخته گیره با الحمد تماشا کنید پنیریش هم هسته پنیریش 450 سوم پنیر دیگه 250 سوم اکن اردست پنیر چکلاره تخته اکن 250 سوم این سیزوی پلاسکی 380 سوم 380 сомон. 121 380 сомон бори 21 бори 30 кам. Тахталек. Марҳамат. Ира шишаш ҳам монда наметана? Шишаш ҳам мегем мемонимети Адена 90 сомон шишаш мешавад. 90 сомон шишаси болар ки Адена хоҳласа шишаси ҳам қўйиб берад. Марҳамат. Дарои металл пластик эрони. Эрони ҳа? 90 ба 290 ба 190 550 сомон. 550 сомон, марҳамат. Нарои Беларусский. Беларусский. 1200 сомон, комплект. Беларусский, аё? Беларусский такта. Аҳа. 1200 сомон. 1200 сомон. Нарои Эрони, металлопластика, 550 сомон. Аҳа. 550 сомон. Нарои Беларус, 1200 сомон. ҳазор сад сомон ёш ҳамаш қоидавӣ мешавад ям тахтагӣ ям тахтагӣ اینا دارای بر- اه، دارای ایرانی همه ایرانی. همه نمود سویتش یک سینه 550 سوم 550 сомон ҳамаш як нархана همش ҳар хел свет аст мебели свет коричневиш 90 ба яки 90 тоқсанга бори тоқсан марҳамат и дарои оҳаниё чи ҳамон беринда дидагиомоная ё бо یو چند سمان با؟ ای دارای نوات با دو به راسیسکی سه هزار و ست سمان سه هزار و ست سمان نوات با دو دو توکسنگ اکی کن سه هزار و سه ست سم سه هزار و ست سمان اچ مین یو سمان پر بولار کن نایو چند سمان با اکدو دو هزار و نه ست سمان نوات با دو به راسیسکی راسیسکی ها؟ 90 ба 2 ин бо 8300 сомон дарои ху 3300 сомон ё ҳамаш берин да берин 3300 сом ҳамаш байвой байвой эшиклар марҳамат ё мумкин бо ягон муомила мешавад муомила ҳамаш муомила мешавад ҳамаш и мебелиё чи мебелисвет даро тахтаки тахтаи тоза Aha. 1650 som. How much complete? 600 yillik somo. How much complete? 1650. Черный свет свет ора, черный амуд. Ага, тамаша. Белорусский. Белорусский. Ну, я сейчас дарои хайтек бир минг юз сом екан тахтаги қои дави ҳазор нуҳсад сомон бир минг тоқи сомон екан дарои евра и чанд сумай бир минг тоқи сомон дари евра ёш чи این در این بکر ایران 550 سوم 550 سوم بشید یلی سوم ی یکون کجلا پجلا یکون بوی پوی نمیشه با هزار و ششتر چند سوم؟ هزار و ششتر پنجه سوم هزار و ششتر پنجه سوم برمی آتیز یلیک سوم هشتر سوم بوی نینام دارم هزار و هشتر سوم برمی سکی سوم یه با داروش پون هستای هزار و ست پنجه سوم 1250 сомон. И параго сафедо чихела? И сафедо дарои Европа, Россия. Россия. 1200 сомон екан. Тахталик. Йо, ҳама светош ҳастанд, сафед аст айбо, малош нивдай. Сафед аст айна малош нивдай, 1700 сомон. Тахталик тоза. Мебелиш будай? ҳазор чанд сом ҳазору ҳафтсад сомо бо арзон мешавад бир минг етти сомо комплект ин сафедошам нархо шамоай бир минг ки сомон охларика пена ду намуда якаҷо пена чанд шид пена пена иш чил панҷ сомон иш чил сомон ду намудаш аста арзон чил панҷ сомон чил сум чил панҷ мақсад як дарда чанда пена меравад як дарда як пена меравад як пена меравад трезада чи д трезада як пена меравад агар якда дарда якда пена меравад д трезада як пена меравад марҳамат чисим чилипан сомон пенаҳо